tagon dudek unu do tri semajnoj entute ekde la parta trudizoliĝo ci vespere la parta trudizoliĝo finijos, ĉar estos nova trudizoliĝo mi estas en la urbocentro la vetero estas splenda kiel vi povas vidi kaj mi nun iras piede alla universitato char oh, dio estas mia tago kiam mi raitas eniri mian labor chambron kai ecte morgo minesia sto facte char eh, estos novai reguloi por vivi in Nederlando, to Fakte, ecte, ci vespere. Do, mi vidos, seble mi changios la covrilon, char estos nova faso, facte. Sed mi calculos la tago in daure. Bone, nun mi niras. Do, estu forte, estu sanai. Quelcai homoi ne shatas la coanon, ili pensas che gi estas tro forte, do eble mi ne plu uso secte morgo, mi esias, ni vidos. Do, mi lasos fina la medito, Cisla. Saluton, cae bonvenon a nia nova Zamenhofa medito. Mi estas e mia labor chambro in universitato, cae mi esperas che mi raitos re eniri, citien en la venontai tagoi, char mines cias precise. Do, um, mi volas legi cun vi, cae mediti cun vi, sur vortoi respondai al signoro Co en Bugacar, el la esperantisto, la revuo 1890 kai mi legos uh, el pagio octen octec pardono octec quin pri la demando de tiu signoro co quo celas la gravezon de stabila nomo. La plei granda parto della publico estas tute indifferenta por cia nova afero, la plei gravan aferon gi lassas sen atento, se tiuci afero ne farigis ancora o suficem moda cae la plei sen sensam bagatelon de la tuta masso del mondo, baldau acceptas, se gi nur estas en modo. Tion ci caracteran etson de la publico, ni devas ciam bone memori, se ni volas che ni afero successu. Se la publica masso constante audados la nomon de nia afero, gi ec memoras gin, gi cutimos gin respecti, kiel aferon fortan, fortan, cae ciam pli fortigiantan, cae pli au mal pli frue, la plei indifferentai aligios al ni. Sed, recte contravan resultaton ni atingos, se ni ofte changiados la nomon de nia afero. Con ciu nova changio, ni devos de nove comenzi la batalon contra la indiferenzo. Indifferentezo contro la indiferentezu. Do. Stabila nomo. Stabila proiecto. Utilas por vivteni cae plu evoluigi aferon. Mult foie estas ephemerae proiectoi, ciui changas nomon, ciui ne... Um, comenzas tradizion. Cae lau mi Zamenhof tute pravas, char la risco estas che ciam io ne plu estas nova, samtempe gi ne plu estas moda. Kai do oni ne plu attentas pregi, sed se oni ne vivtenas ion quiu funccias, la risco estas havi nova in proiecto in qui svarmas tra la aero sed poste mortas char ne niu vere volas vivteni ilin kai shaina al mi che tio ne nur mi diru veras en la sperto de la Esperanto mondo, sed anca o generale. Do, mi invitas nin ciuin cun mediti pretio. Do, gis morgau, nova tru disoligio citie, cae dancum pro attento, cae ciel ciam, antauen, sen finem.